Yo guys چطوری بچه به channel ورف دارسی خوش اومدین امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از channel خودتون ورف دارسی امروز اومدیم بریم بازی Hand Simulator. امیدوارم همتون بازی کرده باشین این بازی دو نسخه داره یکی اندروید یکی هم PC. من چون گوشیم اندروید چیز کردم نسخه PC چی اندرویدش ریختم که بریم بازی کنیم بچه اگر جدید هستید حتما چنل رو سابسکرایب کنید یه کامنت انگلیسی هم بذارید تا حسابتون نپره این ویدیو رو حتما لایک کنید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید Let's go بریم تو بازی بچه این ورودی بازیه اینجا نوشته This game or race commits means be hard to control You can complete all levels in خب ما کار به نوشته‌ش نداریم یکم طول میکشه تا بیاره اگر خواستید دانلود کنید بریم توی Google Play بنویسید Hand Simulator براتون میاره بزنید شبیه ساز دست میاره خب بریم برای بازی این هم از تبلیغات یه مسئله بچه چیزی بهتون بگم این بازی دو حالت داره یکی چند نفر بازی کردم و یکی تک نفره من چون تک نفره میرم single player. خب، بعد دو حالت اینجا داره یکی level fun شه که یعنی مثلا میشه به همه چی دست زد و اینا که تو دارید میبینید level fun ه. یه لول دیگه هم داره بعد تفنگ برداری و اینا تیر بزنین کنید خب ما اول میریم روی حالت تفنگش که بعدش میریم روی فان خب اینجا چیه سنو گان آورده یکی کلت یکی AK 47 همون کلاش خودمونه یکی هم هشتی خب ما هر سیز همه رو امتحان میکنیم دیگه بریم اول از کل شروع کنیم چند لحظه پایین بیریم بالا این آه راستی یادم اومدی دست راست چپ دست راست حالا بالا اول هم بازی میکنم گاه نیست میمیفتن دیگه نمیشه صرف کنی دستشو دستش <laughs> چیه اینو پت بالا خشابش رفت جا من دیگه با این دست کاری ندارم با اون یکی بریم گان رو بلند کنیم حتی بلد نیست تازه در من بازی میکنم بیچه کنه ای چرا اینجوریه ای اینم داره بکنم بر چرا اینجوریه Bakın ben iyi oldu. Araba koşayım. Belki şok. İçeri jüriye. Per ex, indirin. تو خدا فقط تفنگ رو درست بگی تو خدا فقط این رو بکشم تا اون بشه بریم لول بعدی اه چه اینجوریه دیگه برو چه گانو بزور میگره دستش دیگه توقع داریم تیر بزنه به یارو Girmiyorum tamam işim bere. Kendi bir şey şimdi شما بذاریمش زمین او بذار با دست راستش امتحان کنیم اینو ببریم و موضوع میشه دیگه ندازش ندازش ندازش دیگه من بدبختم نیفته نیفته نیفته نیفته افتاد یه سرچ کنیم من شست انگوش شست اینجوری بریم پایین ورداریم خشابو جون مادر تو یکی دیگه نیفت کنیم ahora, no son var. پوینتر یکی هم پوینتر برو پوینتر دیگه بخوره به یارو به خواب کف زمین دیگه تو یکی دیگه بخواب متر بیاریم یس اینو شد این که از اول دوباره حساب شد ولی دوباره بریم بازی کنیم یه لول دیگه شو بریم بازی کنیم تکی بذار بازی کنیم افکیر سخت اوه هفتیش خب، حالا فهمیدم چرا سخته دیگه یعنی بیشتر میگفتم هفتیش خیلی سخته بخاطر این پیاته بردار از اینو برداشت کرده جای نداشت چرا بر نمیدارم شما بزرگ زور فشنگ رو حالا ببرین طرف گام این پایین فشنگ افتاد لعنتی دوباره برم فشنگ رو بردارم بیام بچه بزرگ من تیرو کردم تو گان تیرو کردم تو گام فشنگ رو بزنید به زور یادم کردم توی حساب گام به زور چرا تیر میزنی بابا بردار بله. بله. لن تیرش تموم شد نه الکی تیر زدم یعنی با خود دنیا این برداری دوباره فشنگ گیرم اومد یا قرآن اینو بندازیم از این بالا به یه گذاشت کنار تو توفنگ به زور یه بالا تا تو آره. برمیگردم کردم من بر میگردم از اون عمرم بکنم اینو برم ولی میدم روی حالت که حالا دیگه گانش خست شد از بعد رفت رو پیستول اینا دیگه یکیش حال نمیده بریم به حالت فانش ببینید چه مدلی هست بچه من رو حالت لیویل فان این چند تا داره دور فان you got regular phone phone in the office ما اول میریم اون فون این فیس بعد دیگه میریم روی یوگا رگدول بعد دیگه اون دیگه کار نامسخر است اون بالا یکی با چوب چوبه اون دیگه کلا مسخره است این چوبه بالا اینو داره اینو داره اینم داره این دست کامله یه چیزی برم داره این نه این باز میداره این هم فقط انگوش شرعی داره این یکی فکر کن تو بازی بگی مثلا اینجا نشستی آنلاین یورو جلوته مثلا بگی اینجا نگه اینجا نگه یه نزدیکش یه نزدیک کاری کنی از اصلا باز بازی لیفت من برای سرور نفرت باید چیز کنیم چیزش هم داشته باشیم یه چیز دیگه داره یه مود دیگه برای اونم دانلود کنیم برای چند نفرش نه دیگه مال بده بریم با یوگا بازی کنی بهتره یوگاش به نظرم باله مثلا بری که زنه وایساده بگی او اینجا نگاه انگاش نشونش بدی دیگه کلن دیگه وقت نمیاد تو بازی بند بشه اون یه زنه کدومه زنه یا مرده اینجا نگاه نگاه نگاه نگاه ادعا نکن یوگا بلد اینجا نگاه بیا این چرخو خب، بکنم تو یا جلو یا بخورش میتونی بخورش سوسیس ها مخصوص خودته اون یکی همون کو ممنونیش یکم بیرم بالاتر Başka bir şey konuya. Geldik. Bio. Gelin gelin böyle. Yine arkadaşlar. Arka bakar. Böyle. Na na na na na na na na. Na na na. Aferin. Becersin beni. Yorucu da ne gamik. Castamonu'ya gideceğiz konuya. Celo celo. Evet celo celo. Pointer. Bola bola bola bola. Ekim. Ee, Cene kakon. Evet. چیز کن این رو امکارش نمی کنم حالا شد ای بابا چه سخته بیا بیا برو یکی جلو سرا فراتر بشه یه پوینتر برو برو برو نه این جلوتر یه پوینتر برو جلو ای خدا او او او او دیگه الان به مچه های مردم کار بد یاد میدید بچه به هیچ وجه این کار نکنید حالا من ویدیو رو دارم میزنم تو یوتیوب امیدوارم اختار نده بخاطر خاطر این کارا Şimdi arkadaşlar cili cili cili o. E e e e. یک هفته من باید تلاش کنم چند بار بشه این کاری که حالا میشه یکم بالاتر یکم بالاتر عقبتر جلو جلو جلو آفرین نه کاری کنیم نه مدلی کنیم همه اوه بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید ساب کنید یک کامنت انگلیسی هم بذارید حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید اگه از این ویدیو ویدیو دوست داشتید بگید بازی های فان دیگه هم برن اگه بازی هم سراغ دارید توی کامنت ها بگید هر چیزی خواستید انجام میدم ممنون که تا اینجا برای من بودید تا یه ویدیو دیگه خدافز